Chaval, chaval. Javier, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal? José Manuel Galindo. Vaya cesta que te llevas este año, ¿no? Pues, pues sí, ¿Y qué? Acaso a celebrarlo con la familia, no? Sí, sí, sí. ¿Tienes un segundo? Mira, yo es que ya... Nada, esto van a ser cinco minutos. Ah. Venga, entra un momentito ahí, venga, ahí. Madre mía, la que nos han liado este año ahí en Bruselas con el informe este último de la carne. Madre mía, madre. Bueno, no te preocupes, ¿eh? Esto va a ser un minuto. Oye, ¿eso que llevas ahí qué es? Un jamón de pata negra, ¿no? A ver, trae, trae. Pero vamos a ver, ¿pero cómo os dan esto aquí? ¿Pero tú sabes la cantidad de nitritos cancerígenos que lleva esto? mira, vas a tener suerte. Este jamón, este es el jamón de la ONS. Pata negra, caña fina, suave en el ataque. ¿Y eso que asoma ahí qué es? Trae para acá. Salchichón de payés. ¿Tú qué quieres? ¿Que le dé algo a tu padre esta noche buena, no? ¿Eh? Mira, esto sí que es un salchichón. Bueno de verdad. Whisky 12 años. Esto sí que es un whisky, ¿eh? Una joyita. En fin. A ver. Esto nada. Esto nada. No, el caviar no, que nunca lo he probado. Caviar, chaval. Esto sí que es caviar. Semillas de amapola. Esto para acá, esto por esto y esto por esto, ¿no? Ya. Y ya está. ¿Ves? Ahora sí que tienes una buena cesta, ¿eh? Venga, a rebosar de salud. Venga, hala, para casa. Ya nos vemos otro día. Venga, hala. Eh, Alberto,